Saudação internauta, seja bem-vindo! Eu me chamo André e você está no Obliterando Jogos! Hoje vamos jogar Cruising USA! Vamos começar! Transmissão automática! Escolha o carro! Eu vou escolher esse daqui, Devastador Sexto. Primeira corrida no Golden Gate Park. Ready, set, go! Essa aqui é a versão de Nintendo 64. Eu coloquei as músicas de arcade. Alguns de vocês devem estar se perguntando por que eu não escolhi a versão de arcade. Assim que eu conseguir um volante, eu trarei a versão de arcade pro canal também. E vambora! Nossa! Quarta posição! Opa, bateram. Opa, primeira posição. Opa, curva final. Ah, sai da frente, foi maldita. Bateu. Sai da frente. Ah, moleque. Chegamos em primeiro. Ah, foi por pouco, hein? Damn Welcome to the Hall of Fame. Welcome to the Hall of Fame. Opa, o Hall da Fama. Vamos lá. Obliterando os jogos. Ah, moleque. É isso aí, marcamos 6. E agora em São Francisco. Ready, set, go. Vamos lá. Ô, louco. Todo mundo se batendo aí. San Francisco. Checkpoint. Checkpoint. Nossa! Terceira posição. Segunda posição. Muito bem, agora é só ultrapassar o carro roxo. Vamos lá! E a música? Ah, moleque! Opa, estamos em primeiro. Ah, mas que desgraçado. Volta aqui. Nossa! Vai, vai, vai, vai, vai! Não pode bater, não pode bater! Funk! to the Hall of Fame. Nossa, 1,37,53. E vamos em frente! E agora, o S-101. Ready, set, go! Opa, a melhor música do jogo! Sétima posição. Mais um buraco. Sexta posição. Opa! Quarta posição. Segunda posição. Agora é só passar o carro azul. Vamos! Opa! Nossa! Olha essa curva! Essa não! A linha de chegada! Nossa! Sorte que o azul bateu na linha de chegada. Welcome to the Hall of Fame. Nossa, um seis vinte E vamos em frente. Redwood Forest. Ready, set, go! Bora! Ih, essa é difícil, hein? Oh, Opa, bateram! Sétima posição! Opa, saímos da floresta. Nossa, não ultrapassei ninguém até agora. Vai, quinta posição. Opa, terceira posição. Ah, moleque! É isso aí! Ufa! Welcome to the Hall of Fame. Beleza, 1,32,13. E vamos em frente. E agora Beverly Hills. Ready? Hollywood. O Hollywood. Muito bem, terceira posição. Ah, segunda posição. Vai, agora é só passar o carro roxo. Bateu! Isso! Vai, é só manter a posição. Ah, moleque! Então é isso, muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Se você quiser mais vídeos como esse, não esqueça do like. Se você quiser ver a continuação, deixe aqui nos comentários e nos vemos no próximo vídeo! E até a próxima!